Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you doing? Semoga sehat selalu ya. Mm, welcome back with Miss Dian. And today we're gonna talk about something new. We learn about a new subject. That is explanation text. Okay, teks eksplanasi seperti apa sih Miss Dian? Let's check this out. Nah, This is the definition of explanation text. So explanation text is the text that explains or describes the process of a natural or social phenomenon. Jadi, teks eksplanasi ini adalah satu teks yang memaparkan tentang proses terjadinya satu fenomena alam atau sosial. Sama ya, Miss, dengan teks prosedur? Beda. Kalau kita membahas teks prosedur, itu lebih ke cara kita melakukan sesuatu cara kita membuat sesuatu. Tapi kalau teks eksplanasi itu lebih ke proses terjadinya satu hal tersebut. Oke? Okay? Oke. Okay. Dan, nah, generic structure of explanation text. Kita bahas ke struktur teks eksplanasi. Ada tiga. Yang pertama, general statement. Yang kedua, sequence of explanation. Dan yang ketiga, interpretation. Pada bagian yang pertama, di situ ada pernyataan umum. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Dan dilanjutkan dengan bagian terakhir itu interpretasi. Kalau interpretasi ini optional. Coba kita bahas satu persatu. General statement. General statements contain brief descriptions of the events or phenomena being discussed. Jadi di sini dia berupa pernyataan umum, berisi tentang penjelasan secara singkat tentang peristiwa atau fenomena yang sedang dibahas. Oke, okay? and then masuk ke sequence of explanation. Its content is an explanation of the process of the event or phenomenon being discussed. Jadi isinya merupakan penjelasan mengenai proses terjadinya peristiwa atau fenomena yang diangkat. Nah, pada bagian ini kalian akan mempelajari bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah interpretation. Interpretation can contain conclusions about the matter discussed or the author's personal response to the matter. Jadi, interpretasi ini dapat berisi kesimpulan tentang hal yang dibahas atau uh, berupa tanggapan pribadi dari si penulis tentang fenomena tersebut. Oke, okay. untuk memudahkan pemahaman kita, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh yang kalian lihat di sini itu satu teks berjudul Coronavirus. Kita baca dulu teksnya ya. Coronavirus or COVID-19, Coronavirus Disease 2019, is a pandemic that was first discovered in Wuhan, China at the end of December 2019. This virus rapidly spreads to various regions. Coronavirus itself entered Indonesia in early March 2020 and is still spreading until now. Coronavirus is able to infect human respiratory system through contact with an infected person, coughing or sneezing splashes, then this virus will continue to infect. And if the body's immune system is weak, it can lead to death. Coronavirus was thought to be transmitted from wild animals that were eaten by humans, such as bats or snakes. However, there is no strong evidence for this allegation. Due to its very fast and widespread, coronavirus has been designated a global pandemic until now and caused a lot of losses for all parties. Wash your hands and wear masks regularly when you go outside to prevent the spread of this virus. We all hope that this virus disappears as soon as possible and conditions return to normal. Kalau kalian lihat di sini, ada tiga bagian yang sudah mestian pisahkan. The general statement, cause and effect sequence, dan terakhir interpretation. Kita lihat dulu pada general statement. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini berupa gambaran secara menyeluruh tentang apa yang akan dibahas. Apa yang kita bahas di sini? Coronavirus. Di sini disebutkan bahwa coronavirus atau COVID-19 adalah pandemik yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina di akhir bulan Desember 2019. Nah, kemudian virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai wilayah. Dan virus corona itu sendiri itu masuk ke Indonesia di awal Maret tahun 2020 dan sampai sekarang dia masih tersebar. Nah, itu adalah gambaran umum dari coronavirus, gambaran umum dari apa yang mau kita bahas di sini. Kemudian, masuk ke bagian yang kedua, di sini ada cause and effect sequence, atau bisa kita sebut causal sequence, atau uh, sequence of explanation, deretan penjelas. Kenapa, Miss? Di situ ditulis cause and effect, karena apa? Uh, di bagian penjelas ini, kalian akan menemukan bagaimana sih Eh, kalau di sini coronavirus ya, fenomena itu terjadi dan mengapa uh, fenomena itu terjadi. Coba kalian lihat di sini. Coronavirus itu bisa menginfeksi uh, sistem pernafasan manusia melalui kontak langsung dengan um, orang yang terinfeksi. Bisa melalui percikan batuk atau bersin. Nah, itu bagaimana di situ dia menjelaskan bagaimana coronavirus itu menyebar. Nah, kemudian virus ini akan terus-menerus menginfeksi seluruh bagian tubuh. Nah, jika sistem kekebalan tubuh eh, orang yang terkena itu lemah, dia bisa menyebabkan kematian. Nah, um, awalnya coronavirus itu diduga dia ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia seperti kelelawar dan ular. Akan tetapi, tidak ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Nah, karena penyebarannya itu sangat cepat dan sangat luas, akhirnya virus corona itu ditetapkan sebagai pandemi global sampai dengan sekarang dan dia sudah menyebabkan banyak sekali kerugian di berbagai pihak. Itu yang kita maksud dengan causal sequence. Deretan penjelas. Dan kita masuk ke interpretation. Nah, di sini kita bisa menggunakan uh, kesimpulan atau tanggapan dari penulis. Kita lihat di sini ya. Wash your hand and wear mask regularly when you go outside to prevent the spread of this virus. Jadi, uh, eh, rajin-rajinlah mencuci tangan dan kenakan masker ketika kalian pergi keluar untuk mencegah penyebaran dari virus ini. Dan kita semua berharap bahwa virus ini akan secepatnya menghilang dan kondisi akan kembali seperti sedia kala. Nah, di sini di kalimat pertamanya kita bisa lihat uh, di kalimat pertama dan kalimat kedua kita bisa lihat sepertinya ini ada um, tanggapan pribadi dari si penulis tentang topik yang dibahas tadi coronavirus itu sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi or explanation text. So, sampai sini ada yang mau ditanyakan? If you have any question for me, just text me, oke? Okay? Oke, okay, uh, baik. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. To tackle the spread of COVID-19, don't forget to wear your mask, eat healthy food, take a good rest, and do exercises. Okay? Be bold, be you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.